Речь идет о трех тестах. Ман Уитни. Этот тест предназначен только для сравнения двух независимых выборок. Краска Уоллес – это аналог дисперсионного анализа, и также он предназначен для любого числа выборок. И медианный тест. Ман и Краска Уоллес сравнивают распределение рангов, то есть смещенность рангов одной выборке, другой выборке, третьей выборке в одну из сторон шкалы. Медианный тест сравнивает соответственно, для К выборок медианы. Так, собственно, забыл вставить пол. Запускаем. Везде мы получаем отвержение нулевой гипотезы, то есть, как и тест, мы можем утверждать, что не равны распределение или репрезентирующие значения в виде медианы. Посмотрим конкретнее. Мы видим, что несмотря на то, что на графике, казалось бы, общая медиана совпадает с визуально совпадает с медианами групповыми, тем не менее статистически разница присутствует. И, к сожалению, групповые медианы здесь не обозначено. Чтобы их вывести, нам надо запустить описательную статистику. Тест Мана Уитни говорит нам о том, что смещение по женщинам в пользу более высоких значений шкалы. Средний ранг у них выше, чем у мужчин. Тест Краскла Уоллиса также оперирует рангами и сравнивает ранги. И тоже утверждается, что не равны ранги для мужчин и женщин по выраженности этой ценности. К сожалению, по графику визуально э, это не очень видно, но когда мы наводим, мы видим, что, собственно говоря, средние ранги, как и в тесте Мана Уитни, они различаются. У мужчин ниже, у женщин выше. То есть получается, а, учитывая, что у нас обратная кодировка, мужчинам менее, более свойственно, свойственен гедонизм, а женщинам менее свойственен гедонизм. Можем еще раз вернуться к результатам Т-тестов. Они показывали тот же результат. Но нас не удовлетворяла смещенность по переменной дубликату в сторону более высоких значений шкалы. Проверим, есть ли